كل متابع للرياضة أكيد سمع وتمتع بمصطلح ريمونتادا بنعرف هاي وبنعرف هاي وبنعرف هاي وبنعرف هاي وبنعرف هاي وحتى ما نزعل جمهور برشلونة بنعرف هاي بس الريمونتادا اللي عملتها شركة جيم ستوب بعالم الأسواق المالي بصراحة تستحق الإشادة أكثر من هدف أوريجي بمليون مرة قبل ما ندخل بموضوعنا لازم ناخذ ولو فكرة بسيطة عن البورصة وكيفية عملها مشان نفهم جو الريمونتادا منيح وبالمناسبة كلمة ريمونتادا هي كلمة إسبانية تعني تخطي المهام الصعبة تسلقها أو تجاوزها بس عندي منقوله بالرياضه فهي بتعني العوده بقوه وانتعاش الامال مثل عندي بيكون فريق خسران 2-0 بيقوم بيكسب المباراه 3-2 او بيكون خسران 3-0 بيقوم بيكسبها 4-2 وبنرجع لعمل البورصه لنفرض انه انا وثلاثه منكم قررنا نعمل مشروع ومن اول سنه مشروعنا نجح وعين الله عليه برافو علينا طمعنا شوي وبدنا نتوسع بس نحن لسه مساكين ولازمنا مبلغ كبير مشان نزيد عدد الموظفين ونجيب لابتوبات ابل وبنفس الوقت ما بدنا ناخذ مقرض من البنك هل في طريقه لانه نامن فلوس التوسعه من مليون شخص مثلا يعني في طريقه بنعرض جزء من شركتنا للبيع بنقول للعالم تعالوا صيروا شركائنا يعني في عندنا مليون سهم معروضه للبيع وسعر السهم 100 ليره اللي بده بنبيعه بنعطيه جزء من الارباح فوقه هيك العالم بتيجي تشتري من عنا وبيشتروا مليون سهم ونحن بيكون صار عنا مليون سهم ضرب 100 ليره مليون 100 ليره 100 مليون بيكون صار عنا فلوس بنزيد عدد الموظفين وبنجيب لابتوبات ابل وكله زي الفل بس يعني ما نزيع الجوامع ونقول للعالم تعالوا اشتروا ايه لا مزح في مكان مخصص لهالموضوع اسمه سوق البورصه سوق مثل اي سوق تاني بس بيتم تداول فيه اسهم وسندات واوراق ماليه وهالقصص هي وطبعا ما فيكم تروحوا تدقوا باب مدير البورصه وتقولوا له اعطيني 10 اسهم من شركه سومر مثلا في شركات وساطه بتعملوا معها عقد وهي بتتولى الموضوع اذا انا بعرض اسهم شركتي بالبورصه وانتم بتشتروها عن طريق شركات وساطه طيب ليش بكون تشتروا اسهم شركتي بكل بساطه مشان الربح انت اشتريت السهم وسعره 100 ليره الشركة عم تتوسع الشغل تمام والسهم متوقع انه ترتفع قيمته زادت قيمته من 100 ليرة ل 200 ليرة هيك انت بتكون ربحت على كل سهم 100 ليرة مبروك وحلال زلال عليك في شركة اسمها GameStop بتبيع ألعاب الفيديو بأكثر من 5500 مركز حول العالم الشركة واصلة لحافة قبرها وما عم تعرف تواكب التكنولوجيا هاي وكثير من محلاتها عم تتسكر بسبب أزمة كورونا سنة 2019 بلغت خسائرها 470 مليون دولار وسنة 2020 سعر السهم وصل ل 3 دولار يعني ها بشرة تترنح وشكلها بات أعين إفلاسها والجيم خلص على وشك انها تستوب وبالبورصه وقت بيكون في شركه عم تترنح ورح تعلن افلاسها في لعبه كثير وسخه بتنلعب من قبل حيتان البورصه تتسمى البيع على المكشوف البيع على المكشوف هو لعبه بيلعبوها الكبار كثير لنفرض انه سعر سهم GameStop 50 دولار وانت متوقع ينزل لل 20 دولار بتقوم شو بتساوي بتروح لعند شركة وساطة بتقترض منهم مليون سهم وبتبيع فورا بسعر الخمسين بعد أسبوع زبط توقعك ونزل السهم للعشرين بتشتري مليون سهم وبترجعه لشركة الوساطة وهون أنت بتكون ربحت ربح محرز يعني على السهم 30 دولار منيحة بس كمان خذ بعين الاعتبار انه السهم ممكن ما ينزل لل 20 ممكن يطلع ل 80 oh, no. انت بهاي الحالة مضطر تشتري مليون سهم بسعر 80 وترجعه لشركة الوساطة وهيك بتكون خسرت واكلت هوا فلذلك الموضوع بده حربقه لانه بيخرب البيت دير بالك وهذا اللي صار بين حيتان وشركه GameStop اقترضوا اسهمها من شركات وساطه لانه متوقعين انه السعر نازل بنزول <laughs> واثقين من حالهم وصار شيء مو على بال حدا ابدا مجموعه من الشباب اجتمعوا على منصه Reddit وقرروا يلعبوا مع حيتان وول ستريت فصاروا يشتروا هي الاسهم بشكل جنوني وطبيعي لما يصير في طلب جنوني على الاسهم اسعارها تزيد وهيك الحيتان صاروا بورطه كبيره لانه ارتفاع قيمه الاسهم مو من مصلحتهم ابدا هن مراهنين على نزوله وبهي الحالة هن مضطرين يشتروا الأسهم بسعر عالي ويرجعوها لشركة الوساطة ضغط الشباب ما توقف وضلوا يشتروا يشتروا يشتروا يشتروا لحد ما وصل السعر ل 483 دولار للسهم الواحد بعد ما كان وصل ل 3 دولار وصار الوضع كأنك اقترضت مني شغلة سعرها 10 دولار وبعد أسبوع مضطر تشتريها ب 483 دولار وترجع لي إياها هل ستبدو مبسوطا وقتها؟ no. كلا هيك ما كانوا حيتان وول ستريت المستفيد الأعظم بهي الحالة كانوا الشباب نفسهم كسبوا ملايين الدولارات من ورا هاللعبة هي مشترين بأسعار كتير رخيصة قنطت الأسعار للسما وطبعا في قسم كبير منهم ما باع مشان تضل الأسعار عم تزيد في شيء تاني زاد من خسارة هدول الكبار لازم نذكره من خلال مصطلح بيتسمى عقود الخيارات وبناخده من خلال مثال لنفرض سهم الفيسبوك ب 100 دولار وانت متوقع بعد اسبوع يوصل 200 دولار بتروح لعند شركة وساطة بتقول لهم تعطوني سهم فيسبوك وبعد اسبوع بعطيكم حقه 150 دولار بتتفقوا وبتدفع مبلغ تامين بسيط هلا في شغله انت مانك ملزم تشتري السهم يعني اذا نزل سعره من ال 100 دولار ل 50 دولار بكل بساطه بتقول للشركه انا بطلت متفق معكم يدفع لكم بالسهم 150 ونزل سعره لل 50 يعني مثل اذا عم تشتري كيلو تفاح ب 100 وهو ب 10 فاللي عليك تعمله هو انك تلغي العقد مع الشركه وهيك بس بتخسر مبلغ التامين فاللي بيصير انك تشتري عدد ضخم من الاسهم بلا ما تدفع حقهم بتدفع مبلغ تامين بسيط لشركه الوساطه وشركة الوساطة نفسها مضطرة يكون عندها دائما عدد أسهم مساوي للأسهم اللي اشتريتهم أنت وأمثالك وهذا اللي عملوه شباب الملاعين اشتروا عقود خيارات بكميات ضخمة وهذا الضغط خلى السعر يطلع طلوع شركات الوساطة هون مضطرة كمان تشتري مشان يكون في عندها عدد أسهم كافي مثل ما قلنا في حال قررت أنت وأمثالك تنفذوا الصفقة ولأنه الهيصة كبرت إيلون ماسك قرر يدعم الشركة وبتغريدة واحدة زاد سعر السهم للسماء وخربت الدنيا خسائر الحيتان بهاللعبة الممتعة بالنسبة للي مو خسران شيء من جيبه مثلي كانت مليارات الدولارات Melvin Capital عملاق الاستثمار كان خسائره لوحده 5 مليارات دولار اما المستفيد الاكبر من هاللعبه كان شركه GameStop نفسها وصل سعر سهم شركه GameStop ل 170 دولار بتاريخ كتابه هالحلقه هي وقيمه الشركه بلغت 11 مليار دولار بعد ما كانت على حافه الانهيار وسعر السهم من خانه واحده بس لتعمل من حيث لا تدري اكبر ريمونتادا بالقرن ال21 وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم نشوفكم الاسبوع الجاي بحلقه جديده سلامات